dapat iwasan itong mabasag para kasi pag Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. It's me, Arlene Johnny. So ngayon guys, ang video na ating gagawin ay as usual, magluluto ulit ang Inday. So ngayon for our dinner is uh, ginseng, eto, ginseng chicken soup. Meron na ako ditong ano, ready to cook na binili. Ito siya, ginseng chicken soup. So, ito na siya. No, bali, nahugasan ko na. Then, ito yung powder sachet. Mamaya ilalagay ko ta sa soup. Ito yung chicken meat natin. Then, ang gulay is uh, alugbati. Tapos, meron tayo ditong uh, garlic, ginger, salt, and mushroom powder. Tsaka meron nga pala ako ditong tira na ito, fried shallot with oil. May, meron pa siya konti. So, tong oil na to is gagamitin ko siya panggisa dito sa gulay. So, tara! It's cooking time! So, ayan guys. First thing to do natin is ilagay natin etong ginseng ingredients dito sa syempre lutuan <laughs> Ayan, ipakulo lang natin siya. Then, ilagay natin itong powder sachet. Iwasan lang natin na mabutas para hindi siya mahalo sa soup mamaya. Ayan, pakulo lang natin siya. Bago natin ilagay itong chicken meat natin sa soup base, uh, pakuluan muna natin ng konti itong chicken meat. Ayan. Naman, ang susunod ay gigisa natin itong gulay, alugbati. Gagamitin ko tong ano, uh, fried shallot with oil. Wala, wala na siyang ano, onion may natira pang uh, oil kaya ito na lang gagamitin ko lagay natin ang ginger ito ay salt at saka uh, mushroom powder lang Pakuluan natin siya ng about 1 hour bago natin ilagay yung chicken meat. Salt lang po ang pang pangpalasa dito kasi meron na siya dito na ano, ito. Ito guys, dapat iwasan itong mabasag para kasi pag nabasag ito, mahalo na siya sa pag nabutas siya, I mean, may halo na siya sa sabaw. Kaya iwasang mabutas. So, yan guys. Bali, 1 hour na siyang kumukulo ngayon. Ilagay na natin yung chicken meat. Yung chicken meat na ano ko na siya, pinakulo, siya, pinakulo ko kanina siya ng mainit na tubig. Ngayon naman, hayaan lang nating kumulo about 1 hour ulit. Sakto pag tumating na yung mga amo ko, ready to eat na. Siya nga pala guys, today is no rice. So, ang kapalit ng rice is uh, miswa. Ipapakulo ko to mamaya. Then, kapag uh, naluto na siya, then ilalagay ko tong chicken, ginseng chicken soup. Yun lang yung dinner namin, tsaka yung gulay kanina. Ngayon naman ay ipakulo natin ang miswa. Lutuin natin siya ng about 80% bago natin ilagay yung soup base. Ito na yung miswa natin. Then ito yung soup base. Ready na siya. Lalagyan lang natin ng